ليست النية كالعزم ولا التحري كالتوخي العربية ليست مجرد لغة السلام عليكم النية والعزم النية إرادة تسبق الفعل بأوقات ومن قولنا انتوى إذا بعد والنوى والنية البعد فسميت بها الإرادة التي بعد ما بينها وبين مرادها أما العزم فقد يكون سابقا لفعله بأوقات وبوقت ولا يوصف الله بالنية لأن إرادته لا تتقدم فعله والزماع يختص بالسفر فيقال أزمعت المسير ولا يقال أزمعت الأكل والشرب قال الأعشى أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذي هوى أن تزارا الدأب والعادة العادة تكون على وجهين اختيار أو اضطرار فالاختيار كتعود تدخين التبغ وما يشابهه مما يكثر الإنسان فعله فيعتاده ويصعب عليه تركه والاضطرار مثل أكل الطعام وشرب الماء لإقام الجسد وبقاء الروح أما الدأب فلا يكون إلا اختيارا ألا ترون أن العادة في الأكل والشرب لا تسمى دأبا التحري والتوخي التحري هو طلب مكان الشيء ومأخوذ من الحرى وهو المأوى وقيل لمأوى الطير حراها ولموضع بيضها حرا أيضا ومنه تحري القبلة ولا يكون مع الشك والتوخي مأخوذ من الوخي وهو الطريق القاصد المستقيم وتوخيت الشيء مثل تطرقته أي جعلته طريقي ثم استعمل في الطلب والإرادة توسعا ذكرت ولم أكره وإني لكم من الناصحين